Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve ifdali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Avrupa'daki büyük kıta savaşlarının ardından Afrika'nın kuzeyinde büyük bir gelişme var. Bu kuzeydeki gelişme dünya hakimiyetine doğru adım adım gidiyor. Ve bu ilerleyiş bizleri sonuç itibariyle yeniden Orta Doğu'da bir sıkışma dönemine girmemizi sağlıyor. Yani tarih boyunca medeniyetler arası gelişim süreci çok fazla değişiyor değil. Avrupa, Afrika, Orta Asya ve Asya, Uzak Asya bölgesi, Orta Asya dediğimiz Orta Doğu'yu da içine kapsıyor elbette. Şimdi Orta Doğu coğrafyasının önemli bir figür medeniyeti. Sümer medeniyetinden bahsediyor olacağız. Ancak Sümer medeniyetinde biraz vakit geçirmeye ihtiyacımız var. Çünkü Sümer medeniyetinin özellikle İslam dini dahil olmak üzere daha önce hak din İslam dini olarak gelmiş ama bugün muharref olduğunu bildiğimiz İncil, Tevrat bozulmuş haliyle önümüzde. Ama bütün bunların Sümerlilerden bize miras kaldığını beyan eden bir takım zevat var. Bilimsel anlamda oldukça çürük delil ve kanıtlara dayanıyor olsa da sanki Sümerlerden önce hiçbir medeniyet yaşamamış, onlar da gelmişler ve dini kurgulamışlar şeklinde bir algı var. Ama Sümer tarihinin bir önceki sürecini bilmeyince tarihçilerin bu süreci de buraya bağlamaya olan gayretleri tutundurmaya çalışmaları var. Hz. İbrahim Efendimizin doğacağı döneme giderken Sümerlileri ciddi anlamda ele almakta fayda var ama ondan biraz öncesine gideceğiz bugün sizlerle beraber. Mekke civarındayız. Büyük Mekke müdafasını konuşuyor olacağız. Milattan önce 5250'li yıllar. Sümerlilerin kuruluşuna 250 yıl kadar bir süre var. Mısır'ın oldukça hızlı bir gelişiminden yaklaşık 7-8 asır geçmiş durumda. Bu süreçte biliyorsunuz Mısır'ın ciddi anlamda güçlendiğinden bahsetmiştik. Ancak Grekliler Büyük Avrupa Kıta Savaşı'ndan sonra kendini toparlamaya ve bölgede daha etkin bir rol üstlenmeyi sağlamış durumdalar. Mısırlılarla yapmış oldukları ticari anlaşmalar sayesinde hem uzak Asya'dan gelmekte olan ihtiyaçları karşılayabilmek hem de yavaş yavaş oluşan ipek yolları var. Birden fazla hani bugünkü tabirle anlamanız için söylüyorum birden fazla ticaret yolu var. Sonrasında sadece ipek yolunun kalıyor oluşunun da meşhur hikayeleri var. İnşallah onları da sizlere aktarıyor olacağız. Ama dedik ki medeniyetler tarihi apayrı bir ders konusu. Biz Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ı anlama yolculuğundayız. Onu anlamak için Hz. İbrahim'i iyi anlıyor olmak lazım. Bu yüzden tabiri caizse Hz. İbrahim Efendimizin öncesindeki son dünyanın halinden bahsedince Hz. İbrahim Efendimizin putları kırmasının neden Kur'an-ı Azimüşşan'da açık ve net bir dille ve bu kadar üstüne basa basa ifade edildiğini biraz daha iyi anlıyor olacağız. Çünkü bütün peygamberler tarih boyunca ve tabiri caizse putları yıkarak geldiler. Şirk dediğimiz şekle bürünmediği hali esasında birer put. Ama Hz. İbrahim Efendimizin bu noktada oldukça önemli bir mihenk taşı oluyor olması ve bütün dinlerde bugün hala Abraham ismiyle de anılırken doğal bir e, semavi dinlerin atası olarak kabul ediliyor olması o dönemdeki putperestliğin oldukça yüksek bir siyasi, ekonomik ve sosyolojik etkiye sahip olduğunu bizlere göstermekte. Efendim öyleyse gelelim Orta Doğu'daki duruma. Afrika üzerinden Yemen'e bir Grek geçişi var. Asya ticaretini kontrol altına almak ve bu ticaret yollarını daha da geliştirmek istiyorlar. Grekler bu dönemde kervansaray mantığında tam olarak değil ama bölgesel geçiş noktalarında uzak karakollar oluşturmak buradaki ticareti birbirine elden ele aktarabilen hani bugünkü manasıyla tam bir banka denilemez ama takas merkezleri oluşturma derdinde. Böylelikle ticaret yolu boyunca ürün gelene kadar da bunun üzerinden bir kazanç elde etme yolunu araştırmaya çalışıyorlar. Bir diğer taraftan da Mısır'ın gittikçe güçlenmesini kabul edemiyorlar. Özellikle İç Akdeniz bölgesindeki kuvvet ve gücün nihayetinde kendilerine geri dönmesini istiyorlar. Amerika kıtasının uzak Asya ile olan ticareti hali hazırda Bering Boğazı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bir diğer taraftan kuzey bölgesinde Avrupa'nın kuzey bölgesinden yılın sadece belli dönemlerinde rüzgar ve e, denizin el verdiği ölçüde denizcilik devam ettirildiği için büyük e, gemilerle halihazırda bir ticari fonksiyon var ama ilerleyen dönemde bu da kesilecek bunu görüyor olacağız. Efendim Amerika'nın ataları Beni İsrail'den bir yardım talebinde bulunuyorlar. Sebep şu. Amerika dediğimiz Mekke-i Mükerreme'nin en eski kavimlerinden bir tanesi. Tabi bu Nuh Aleyhisselam'dan önceki durum neydi? Bu döneme kadar neydi? Elhamdülillah sizler Siyer Nebi'yi takip ettiğiniz için biliyorsunuz ama artık yavaş yavaş Siyer Nebi'de Amerika kavminin bir öncesi hani tam adı konulmamış ama bu yapı var. Mekke-i Mükerreme her dem canlı ve her dem etkisini sağlıyor. Yemen üzerinden gelen yol ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi hemen Somali geçişindeki boğazı kontrol eden bir yol tarzında ilerlerken bir diğerinin Kudüs üzerinden gerçekleşmesi bir diğerinin de Cidde'den üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Yemen'den kalkan yolcu ve e, özellikle ticari yolculuklar ee, eğer Cidde üzerinden gidecekler ve Kudüs üzerinden bir yol tayin ediyor olacaklarsa Mekke'nin üzerinden gitmesi ve civarından gitmesinden daha doğal bir sonuç yok. Grekler Mekke'nin 74 kilometre güneybatısında konuşlandırmış oldukları bir merkezde gittikçe büyümeye başlıyorlar. Başlarda kendi ticaret yollarını kontrol altında tutmanın uluslararası mecrada kabul görüyor olması Amerika medeniyetinin daha öncesinde gelmiş olan eski Amerikalılar diye tabir edelim. Eski demek doğru bir söz müdür? Tarihsel açıdan bakınca tarihsel olarak eski diyelim Amerikalılar. Beni İsrail'den bir yardım talep ediyorlar. Diyorlar ki gelin ve bu bölgede Greklerin etkinliği var. Elbette ki ticaret yolları Kudüs'e kadar uzanıyor, ciddiye de uzanıyor ama ilerleyen dönemde yeniden Greklerle ne olacağı, ne sıkıntılar yaşanacağı belli olmaz. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da Rum suresinin indirilmiş olması büyük bir tesadüf olarak asla adlandırılamaz. Zaten hiçbir ayet-i tesadüfen değildir. Hakikat her birisi geçmişte de bizi ilgilendiren değerlerin varlığına delildir. Yani Araplar Rumlarla ilk defa karşı karşıya değiller. Beni İsrail Arap oldukları için bu bölgeye inilerek gelinmeyeceği düşünülmüş ve doğal olarak Amerikalıların ataları Beni İsrail'den istemiş oldukları yardımın gerçek bir karşılığını göremiyorlar. Bu noktada doğudan bir e, ırk olarak bugünkü manada Afgan ırkı, Pers ırkı, e, Afgan Pers ırkı, bugün kaybolmuş olan bir ırktır. Pers Hint ırkı da var. Perslerin çok farklı ırk tarzları var. Yani Pers aslında birkaç medeniyetin bir arada anılmış olduğu bir medeniyet kuramı Dolayısıyla bir öncesine gitsek Pers, Hint, Pers, Afgan unsuru da var. Bu yüzden burada e, yapılar hani Kürtlerden de bahsediyoruz, Kürt milletinden. E, bunlar da Perslilerin kuzey bölgesinde yerleşmiş olan bir önemli bir millet. Orta Doğu coğrafyasının en önemli 3 milleti bugün saydığımızda Türk, Kürt ve Araplar dediğimizde en önemli medeniyet yapılanması. Dolayısıyla onlar Beni İsrail'den beklenti içerisinde olan Arap kavmine yardıma gidecekler. Doğu bölgesinden gelecekler ve bu bölgede önemli bir etkinlik göstermeye çalışacaklar. Sümerliler ise asıl itibariyle Pers-Afgan ırkını oluşturuyorlar. Dolayısıyla ee, şimdi Sümerliler dediğimiz yapının unsurunun Kürtlerden ve Perslerden oluşmuş olan topluluk karışımı diye tabir edebiliriz. Neden bundan bahsettik? Çünkü Beni İsrail Mekke'nin müdafası için, Mekke'nin korunması için bu bölgede anlaşma yapılması için yardımcı olmadıkları gibi gittikçe kullanılan Greklilerin Avrupa'dan sonra yeni bir yurt arayışına girdikleri anlaşılıyor. Yani e, bu bölgede e, ciddi anlamda bir etkili oluşturabilme, Mısır'ı biraz da doğudan kuşatabilme, Mısır'a giden ticaret yolları üzerinden para kazanarak Mısır'ın elde etmiş olduğu ticari fonksiyondan da bir gelir elde edebilmek için Greklilerin bu mücadelesi karşısında duranlar ise şimdi Sümerlilerin atası olarak anabilecek hale geldiğimiz Pers-Kürt e, unsurlarının bir arada değerlendirme sürecindeyiz. Greklilerin bu yurt arayışları içerisinde 7000 tutsağın Kuzey Suriye'ye doğru bir sürgünü var. Bu sürgün bu bölgedeki insanlara ciddi anlamda bir zulümat taşıyor. Dolayısıyla bölge insanını da artık Grekler yavaş yavaş e, büyük bir zorlamaya doğru götürdüklerini anlıyoruz. Bu 7000 tutsak arasında Asyalılar olduğu için önce bir ses çıkarmayan Orta Doğu coğrafyası bu büyük insan geçişine izin vermemeye karar veriyor. Bir diğer taraftan sonuçta geçecek bu insanlar köleler bir anda değil parça parça gidiyorlar ama önemli miktarda ve bu arada bu geçiş aynı zamanda Greklerin bölgede etkin bir rol üstlenebileceği anlamına da gelebilir mi şüphesini doğuruyor. Çünkü askeri bir gücün de oluşabilmesi bu köleler eliyle mümkün olabileceği Orta Doğu coğrafyasında kazanın kaynamasına sebep oluyor. Pers en sonunda Mekke'yi yani bir süre sonra önce geliyorlar. Bu Sümer altyapısındaki Persiler ee, önce Greklilerle savaşıyorlar. Onları ciddi anlamda baskı altına alıyorlar. Sonra da dönüp Amerika'nın yapısına, Amerika'nın atalarına diyorlar ki Mekke bölgesini bize devredin. Bu bölgeyi bize devrederseniz biz bu bölgenin hem güvenliğini sağlarız hem ülke gibi yönetimimize dahil ederiz. Bizim için daha iyi olur. Bu Pers dediğimiz şey ne? Perpedian diye söylemiş olduğumuz eski Persler. Ancak bu noktada grubun içerisindeki Kürtler e, Perpedian'ın e, Mekke'yi talep etmesine karşı çıkıyorlar ve Araplarla bir araya geliyorlar. E, Araplarla yapmış oldukları konuşmalar, görüşmeler sonucunda Perpedia'nın bu bölgede Mekke'de kalıcı olmaması gerektiğini çünkü bu bölgede bir e, zaten sahipleri belli Amerikalılar burada. Araplar, eski Arap kavimleri burada. E biz tekrar kuzeye gidelim. Greklerin etkisini kırdık. Lazım olursa tekrar geliriz. Hatta ciddi bir para yardımında da bulunuyor grup. Ve bu Perslerle Kürtler arasında bir gerginliğe sebep oluyor. Arada en sonunda Mekke bölgesinde Perslerle Kürtlerin bir savaşı söz konusu oluyor. Bu savaş Mekke müdafası olarak tarihe geçiyor. Mekke'nin ilk önemli müdafaa koşullarından bir tanesi Perslilerin Greklere karşı savaşa gelirken Kürtlerle beraber en son Kürtlerle karşı karşıya kalıp onlardan da kurtulma çabası. Tabi bu Kürt kelimesini kullanırken de Pers kelimesini kullanırken de Bugün anlaşılabilir dertlimizin anlaşılabilir olması için böyle ifadelendirdiğimizi beyan etmek isteriz. Çünkü kavimlerin henüz e, adları yok. E, inanç ve inanç değerleri var. E, yani Kürt dediğimiz Araplaşmış Kürtler, Kürtleşmiş Araplar ve bütün bunların bir aradaki geçirgenliği düşünülürse aslında Orta Doğu coğrafyasında bir insanın net bir şekilde dünya yüzeyinde yaşarken artık ben bir Almanın demesinin gerçek bir karşılığı da olmadığında Ayrıca belirtmekte fayda var. Ama insanlar kendi baskın kültürlerinin hangisi olduğuna inanmışlar ve hangi kültürden etkilenmişlerse kendilerini öyle görebiliyorlar. Efendim yine filler görüyoruz Mekke müdafasında. Bu savaşta büyük bir destekle beraber Amerikalıları yardım için bu filler geliyor ormanların ortasından. Evet Orta Doğu'nun özellikle Dubai kuzeye doğru çıktığımızda bugünkü kuvvet bölgesinde geniş bir ormanlık arazi var. Ee, sonradan tamamen çölleşmeyi yaşadık. Çölleşmenin ilk zaman diliminde yaklaşık 4-5 bin yıl geçti hatırlayacak olursanız. Bu filler ormanın içerisinden geliyorlar. Dolayısıyla Mekke aslında ebabil kuşlarıyla her ne kadar meşhur olup bizde de Fil suresiyle Kur'an-ı Azimüşşan'da ve Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelmeden evvelde anılıyor olsa da Mekke-i Mükerreme'nin böyle bir halet ruhiyesi Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisinin e, tecellisiyle korunuyor olmasını da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla meşhur olan bir hadiseyi Kur'an-ı Azimüşşan'da okuyor olmamız daha önce de bu müdafaya benzer müdafaların gerçekleştiğinde bize unutturmayacak delillerden bir delil olarak ifadelendirebiliyoruz. Efendim kuzeye çekiliyorlar. Kuzeye çekilmiş olanlar e, yavaş yavaş e, Kürtlerle Perslerin savaşması Persler kuzeye çekildi ve bu kuzey bölgesinde artık Sümerlilerde Mekke müdafasına katılmış olan Kürtler, onların kendi içerisine almış olan Araplar, bir kırım Araplar da Kürtlerle beraber kuzeye çıkmaya başlıyorlar. Ee, Kürtler onlara kuzeye çağırıyorlar. Zaten kuzeyin Suriye bölgesinde Beni İsrail'de de burada bir geçirgenlik var. Dolayısıyla erken Sümer etkisi başlıyor. Yani bugünkü Sümerler diye tabir ettiğimiz unsur ilk Mekke müdafasını gerçekleştirmiş olan o yapının Greklere karşı önce sonra kendi içinde yaşadığı çatışmanın bir karşılığı olarak gerçekleşiyor. Bütün bunları Sümerlilerin tarihçilerin anlatmadığı tarafını anlatmak üzere anlattık ki dinler arasındaki etkileşim sürecinden niye bu kadar bahsediliyor onun bir temel altyapısını atmış olalım. Yarın Allah nasip ederse Sümerlilerden bahsediyor olacağız yine çok çok özet haliyle. Ama en azından şimdiki genç kardeşlerimizin akıllarındaki sorulara kısmen de olsa cevap vermiş olacağız Allah'ın izni inayetiyle. Niyetimiz elbette dönüp dönüp bu Siyer Nebi'den doğan başka bu güzel medeniyet unsurlarında yeniden ve tek tek ele alabilir olmak Rabbim nefes nasip ederse. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kadın sağlıcakla.